round one. Lady, go! Yeah! Yeah! 押した 无双，无双，嘿，无双，无。 What's up? What's up? What's up?

イブ剣アイブ剣大貢献うわっ Ой! うわっ